кагылышуу алдында эки шар в нол бир жана в нол эки ылдамдыгы менен кыймылдайт кагылышуудан кийин эки шар в бир жана в эки ылдамдыгы менен кыймылдайт ньютондун үчүнчү мыйзамына ылайык ф бир күчү минус ф экиге барабар өз ара аракеттенүүчү күчтөрүнүн аракет убактысы бирдей теңдиктин сол тарабында өз ара аракеттенүүгө чейинки импульстардын суммасы оң жагында өз ара аракеттенүүдөн кийинки импульстардын суммасы туюк системаны түзгөн нерселердин импульстарынын суммасы бул системанын нерселеринин ар кандай өз ара аракеттешүүсү үчүн туруктуу ойдон калат